ayalondebwa ndoza katonda tasabantubonatitwenkanakana mikisa naye ate jakanaye nga kino omu abiri nebisatu akutuna nakusoma obwongo bwo nakusoma endowoozayo ate nalaba engeri gyokukuterezamuko as a psychologist so bwe tuyanziza okuba na lunaku olwaleero era tubaza omukama abadde obulamu nokutwakati nga mukyali balamu nadda muguno omwezi ogwali holy ramadan mm. somu mujebale ate wabula okugitambuza yatusaba allah tusaasire omwezi gukweko nga gwa ssanyu ate tusigale nga tukyalina essanyu eri abatulaba n'abatuuliriza akati ennaku zino uganda erinamu ebintu biyindayinda ate nga byanjawulo hmm. okutwaliza wamu tuli mukulayira tufiiridwa wano abantu okulonda mu parliament speakership nakyo mwekiri kwegamba nsonga nyingi tuwulaŋŋanye naye olwero tulabaganye omukama ngaemabezi baffe tukyaliwo tujasigala hmm. nga tubaweereza kakati onaku olusawa twogereko ku ensonga enkulu zonna nkulu naye waliwo ku ezo zetusaanidde okuzogerako nga obudde tonna batuyitako n'abalabe baffe tubetondedde nti nebbanga liise nga tebakulaba naye kati onaku lwaliwo wooli kiki kyano sensi okuddamu okubasinkagana ate era nokuddamu okwesinganya nammwe obwanga mu ngeri y'emu nti ebigambo tubana bingiko singa dokita yazze nga te nembuuza yo era yakidokita kubanga okubuuza leman kyanjawulo nnyo n'okubuuza ate omuntu nga dokita nze ndi wa digiri naye ate siri doctors yet naye ate nze enzikiriza yange tenzikiriza sikkiriza mu kusoma doctorate aa kanoonye magezi mu byafaayo nga ge mangi abalisalawo balisalawo bagagwa nokubeera dokita oba nedda era singa tebakwata univesity ya muzeeyi eya lwero univesity nali nsuubira nti okutuuka mu 221 nja kubona edegrees musanvu e, e, e, nali nja kwetobala social science eri zonna nzimaleko naye nga mbuuza kuwa subjects ezo eziriyo kiki kyebwogerako okubeera mu public administration ate nokola social work and social administration hmm. nogenda mu kitu human resource bw'ozeetooloola lwakuwa subjects ezifaanagana nga nyingi so subsidiaries zaali nga ntono naye nga mbuuza njawulo kyeri mu bino era tusomayo biki naye nga singa teyali mbeera yakutuwuddiisa mu ngeri emu oba endala ne batuteeka ku ngeri endala twali badde nga olwaliro mpeza degree musanvu that was my dream not having masters or being doing a doctorate so njja kubasaba ebbanga lyonna nti bayibuli yaga nti yateresebwa bingi era alibuuzibwa bingi n'olwaleero mukudda kwaffe mukuddamu okukoleseganya obwanga simanyi kyakubuuzibwako naye bwekina kimubuuziddwako nga nkimanyi hmm. obuufu bwe bumunja kyanukula kyekyo bayibuli kyeyategeeza nga katonda ategeeza daniyeri nti wange gwe daniyeri bikka ku bigambo osse n'akabonero ku kitabo kubanga mazima ddala kisa kyenkomi kimba kinaatera okutuuka wagenda kubeerawo okuddeŋŋana embyonga n'okumanya kulyeyongera kyekita dokita hebwa ate nange jjakana soma naddulio kuba ekyo kyetusuubira tekitumanyi naawe ali ebbali ku ludda olwo osobole okuwa entegeera yegamba etya singa oba tovumye era tovodde noba ngaosaba mwaganya gukuweebwe ku platifoomu y'emu mwebyo byoyagala okukyusa obikyusizana okuwemulira ku platifoomu hmm. nja kubasaba ebbanga lyonna okuba abawuliriza abalungi katonda abampeera omukisa toyanza sebo yegwaita suleiman jakana birabiri mukaga temwerabira zentaka mukwira campaign kwebigambo byo tubyetaga mm. mu parliament yonaye neba obwe neba fugibwani kasita noba nga otukiikidde mu parliament kakati nona ensonga eyo tugenda otaka onoolwaleero mm. ah, mukulu honere <coughs> mm-hmm. ensonga ezinda mu ggwanga naddala ez'okulonda abamu bagamba kulonda tekuuba eyo okulayira tekuuba eyo mm. nekitaba ntu kyayitidde mu nsi yaffe abono bakaka ba buganda tebuteredde entende kuba omutanda si ali awo aweesa essanyu kwomulabako ensonga ezo ezogerako ki sikufunye wakati womutanda ate n'okulayira eh, okulayira mm. bagamba mm. kuyinza obutabaayo naye ate nze ndowooza kujja kwayo kuba olwo gwe balonda baki abagamba tekujja kubaayo abatuuze abamu kwabo ngambo za uganda zibaawo bwez zitalinaako bwino wakiwuliddeko nti okulonda okulayira kuyinza obutabaayo njagala okutegeeza banna flashlight channel ate era ebbanga lyonna ng'ebigambo bwe tubiwa nga tubisinziiza ku nsonga zaffe bwe tumanya ensonga era bweoba ogiraba hmm. njagala okubategeeza nti tulina kye tuyita empires ezize zitambula nga kumpi tulimu empire ya mukaaga gye twasemba ndowooza neya ottoman empire oba gye tuyita taxi empire bw'otunuulira taxi empire ebbanga lye yatwala era n'okufuga kwali olwaleero tebalibwa nga empire kati ate olwali tutunuulidde america ngaate lyebbuyungu eddene lyetwalibwa tetutunuulira nti yali tutta amawanga agasigadde kubanga buli wabula ekigambo america egamba ki naye ate tulina kyetuyita uh, russia nayo gyeri nga super power netubeera nekiyita iran nayo nga super power ku bwayo north korea nayo super power naye emabe gakeeri mu kujja nga tuzimba obwa superpowerism obwo buli ggwanga lyatwala nga kaseera eggwanga eddala okuddako n'okutwala obuyinza tetujja kiisamu maaso njagala okubategeeza ebigambo byebimu nga nsinziira ku ekyo kyusa entegeerayo gijjeyo eri ogambe nti uganda nga bwe tuzze tutambula mu byobufuzi byaffe ne polico tamos bwe zize zitambula si kyangu kyakkeera ncya nga oli ayise mu ttanuulu n'agibuuka n'omutegeeza nti mu kusembayo ajja kulemu okuyita mu kadiba kiba kizibu nnyo kizibu n'entegera ebeera ya kibuyabuyo kuteera enkya n'ogamba nti nalemererwa akalulu nempawaabira omusango nze kennyini n'enzirukayo mu musango ogwo ate ne bukeera enkya n'ogamba nti oli tajja kulayira kano kaali katego kaffe bwe twakirabanga ojja kubba omusango gwaffe era tubajja kugwoza bulungi ate ebyobufuzi mu ebyo ndabira ddala nga tuba tudda mabega tubeera mugaddi bengalye n'okweteeka mu butaala ate obutajjansa netulekawo elements enkulu ziteekeddwa okutunuulira ekyo kyo bannayuganda sikirina ku kigambo sole abo abakkiriza mu opposition tukkirize nti okulayira kamu ku kabonero akalaga obwenkanyi n'akalaga obukulu bw'eggwanga kubeerawo kwaliyo nti twagenda mu demokurasi ne tuba nga tumutaddewo naye tubuuza tajja kulayira ate abaamulonda baalonda ki abaamulonda bo balonda ki tukkirize nti opposition cannot accept nti yawangulwa era ddembe lyayo kugamba nti tetwawangulwa ne tugamba nti temwawangulwa nti ye ekooti ne tugiyingiramu ne basaba obujulizi nti mubule titubuse ku mmeeza tubutunulemu gwe n'oddukayo ate gwavaamu statement ga nti tajja kulayira yes tajja kulayira naye nja kubasaba nti mwe abaana abaganda mugezeeku tutwala amagezi agolukumu olwenda mu ekkumi n'omwenda the buganda youth association bwe yawandiika owekitiibwa kaggwa nemutegeeza nti tutunulidde mu ndagaano y'olwenda eyo bwe tugyetegereza abavubuka baalekebwa emabega naye ate muwandiisa ebbaluwa n'endagaano y'olwenda eyo ng'eraga nti mulese ettaka mayiro akenda akabaganda abaliddako ngaffe abavubuka b'olwaleero temututunuulidde oba nfuna bulungi kaggwa bwe yafuna ebbaluwa eyo yagezaako okutunuulira ebbaluwa eyo n'obwekenneenya era yatwala obudde buwanvu naga nti mazima dda endagaano y'olwenda yabeerabira katutunule mu ttaka eryo tusobola otutunulamu lyetugenda okugjako ku bavubuka bayanga youth association basobole okutambula ngalowooza ku bavubuka abaliwo omulembe ogwo entegera y'abavubuka bali muffe mweri kyekibuuzo kiteekeddwa okubuuzibwa nti ojja kukowoola nga jakana nadduli ayisinaga nti bane munneegatteko ensonga abcd tusooke ttunuulyamu ebyo byaba tunnyonnyola mulimu magezi kiira tulagawa abaana baasibwa wano 2mu7u nga bali ku besigi abaasibwa ku kabaka aganiddwa okgenda ebugerere abaasibwa ku bobi wayini emabegakaawo abazze battibwa tetunnalowooza ku mbeera zaabwe kutunulya ggwanga nti wawe tekeddwa okutambulira abantu abo bavaayo batya babeere mu hamone badde mu bisuu byabwe olwaleero oleetawo mbeera egamba titajja kulayira akantu ako kaliwase ddala mu bavubuka abaffe mmwe byo tutekeddwa oteekawo nga ddala opposition yetegerekeka yali taddewo ate kiwakanya central gavumenti mwebyo ebiteekeddwa tamulaga nti ddala twawangulwa naye tusaba nti ekintu kyetwateekako essira kino gavumenti ekitunulemu olwaliro okulayira kwoli yalibadde opposition yewandiisa kiwandiiko oba ebbago lyesaba gavumenti ekyuse mu kisanja kyayo 2221226 nga bwe yeetegekera 226 ekomawo etya atezeewo n'okutunulya mu nsobi zaayo ze yayitamu erongoosa etya eggwanga lisobole okutambula ku lwa bannayuganda ate olwaire bugaa nti waliwo okulayira mbuuza ani nanyini kintu ekyo gundi ye nanyini wakyo bobi wayini nga napu era purezidenti waayo ba opposition biina ebyo begattiramu ebyenjawulo kyo kyani ekirowoozo specifically kuba kitambula nti ajja kulayira mbuuza ekibuuzo kino bwana alayira <laughs> ah, ah, bwana alayira kale tuve mu byokuzanya ebyekifuzi ebyekyana ekitono okuddira abaana abato mu ntegeera oluusi okukwata bannaffe mu mbeera ya information gye balaakinga n'okozesa advantage eyo mu byobufuzi gwe n'ogaa nti ojja kuyita mu nsonga eyo abasigalidde basobole okugoberera nja kusaba muto mukulu wange the gladiator akkirize addemu atunuulire eryadration y'ebintu bye byajja nabyo manifesto ye constitution n'ebisigalidde byonna ebikwatagana ku kigambo naapo naye empisa nazo tuzeetikkire wamu mu nkola yaffe ey'emirimu bwetugenda okutambula addemu abage ebiwandiiko akole constitution eyiye akole kyetuyita manifesito eyiye atunule system ng'agitunuliza mu manifesito ye ey'ebintu bina ku bitaano ekisoka ekonome ekisoka ekyokubiri politico atune mu mbeera z'abantu social and contemporary problems zazitutanga mu kyo addemu hatunulye religious facita agatte wamu mu ntegera y'eggwanga asinzire mu nsonga ezo atusizeyo bye tutekeddwa otutunulako nga direction tukayana tukanira ku ki so si kibuga kikyafu twaga kibuga nga kiyonjo bakyere eyo ntegeera nayo obaona aliko nga his excellent president mukyafu yeye atafudde ku kibuga nga n'obuusa bukulukutira mu kibuga ate kazambi naye ayita mu myala gyegimu naye mbuuza gwe bwonojja tojja tutunulira ekyo nga yensonga yokka wa eggwanga lyo bwoyagala litambule naffe otuguze ebirowoozo bajja kana nadduli tukwegattako tutya nga oleesa ensonga ennambulukufu naye okkeera enkyanga gwe ntegerega atajja kulayira mu ssaawa ya leero mba sikwawudde na mutego gwa besi gye bwe gwali ne museveni yennyini bwatu bye bibadde bibeerawo ani ku besi gye tajja kulayira omusajja agenda wetulya ebbanga lyonna aliriddawa afuga akyembuuza eh. mm, gyali naye alinga eyafa mm. kale mu ebyo byetutunulira mu byobufuzi tutunulire ennyo nga ati wetutunulira emigabo gyaffe mu bwakabaka bwe buganda nga bobi wine akezaakututambulula atugenti okusinza ku ggwanga lyaffe n'obwakabaka bwaffe okusinza ku ggwanga eryamu eritugatta twali badde tutunuulira ensonga eno neeno neeno naye ntegeeza central gavumenti efe nnyo okutunulira abcd kubanga ebyo byebiruma eggwanga lino naye n'asinzira ku ebyo bwe kuli bakulondebwa taggwamu maanyi bayibuli kyega nti mugwenga muyimukenga akaseera ke kadda agenda okudda engulu okukola resurrection empya hmm. kale mu ebyo bibadde bitambula byetajja kulayira nze sibiramu makulu kubanga nebuuza nti bwanaaba alayidde omusajja agenda tukiyimbya ennyo napu nekiyimba museveni talina gyalaga bwamaze okujja ate netutusawo egamba nti yabba akaki akalulu bwamaze okukabba tugenze mu kkooti awaabye omusango yadduseeyo elementi eriwo nitajja kulayira kale ebyo byakyana kito mu byobufuzi tutunulire ensonga ezitugattira awamu neziruma eggwanga nga ziri wamu so si manifesto yange oba ebizibu byammwe manifesto yange kyalibadde kituufu nga n'ebiwandiiko weebiri ebireeta abayivu okusembera ku keeke wali ogamba ki tutunula mu kiriwa tulongoosa tutya kuba kiri otekeddwa okukwata naye ttiimu gy'olina tennavamumulaka niwankubadde lwamu wali mu badokitas abala bali batya naye abo bazze nga bakutunuulira kyamuli si babo nja kukusaba nti mu mbeera yonna oba okola li addressing of the nap system ddamu otunuulire biki byoteekeddwa okwetikka ebiyamba eggwanga eryawamu n'okusinziza ku ndowooza z'abantu baali badde beetaaga nfuga ki mu gavumenti yo gy'oyagala okuba nti otwala kale mu ebyo byatajja kulayira anaalayira nsaba busabi oyo gwe kikosezza akitunulye mubuufu bwe bumu mu nnambika ennuŋŋamu aleme kukulembeza kyoyo oyo kyakwagala museveni ku ggwanga nange bwe mumwagala kubanga nange mubaamukyawa mwendi naye ate bwe ntunulya structure n'embeera gye tutambulyamu kwaba bamuvuganya okuvaawo kwe nafu nnyo keera nkya kutunuulira kyowatiro kya nsiri n'okigeraageranya ku nnyonyi ebuuka wa byonna bibuuka aa kale naagamba nti ebigambo ebyo nja bikomyawo kwekyo kigambo kwekyo nti kulayira si kulayira naye mbuuza mu kusembayo bw'anaalayira is the end of nap or opposition or not tutunulire ebirowoozo ebitugatta era ebitutambuliza awamu hmm. yo suleiman jakana webali ensonga ezo ogitangaza mukensi hmm. ah, mukulu honore omanyi uganda yensi e-, egwamuko ebintu ebyewunyisa setujja kukidiŋana nempulirak wakinfunako your personal ideology mm. towards that mm. is it applicable nti president museveni omeme tagimanyi ti mu uganda mweri ekyo ekitongole takimanyi kwa yagambye tabimanyi ebintu ebyo okulya nti omuntu asasula amasenezi unit nusu lukumi lulamba nagamba ebyo mbadde sibimanyi nti no gyebiri isit kutuwudisa kituufu tabimanyi abamasembedde advisors are not wos to update him kyalimu speech ye yeah. njagala okutegeeza bannayuganda bannange kino kitukwatirako wamu most especially abaganda lwaki nkozesa ekigambo abaganda kuba nti balinayo elementi yaabwe mu maaso awo gyensobola okutuukako nembategeeza hmm. njagala okutegeeza banna flashlight kyano wamu ne bannayuganda bannange ensonga yemu nti pulezidenti nze bwe namulabye ku tivi ng'ayogera ku nsonga eyogera ku bulumi we buli wakati wa middleman oba gwayita ba blockers abali wakati waabwe ne umeme naga nti umeme ajabanga ba blockers bujjo takimanyanga ne yese mukutunuya kwebigambo ebyo n'obusungu yaragize n'okunyola naga nti temuli mu moyo gwa gwanga nga ye yakibuuza natidde mu watira ne tunulira nti his ex the president mwera bize dwachi njagala dde mwatunulye kye tuyita 10 points program nga abazi tunako mu kuva mu nsiko zakolebwa bo bennyini nga batunuulidde ennyingo nti eggwanga litugenda otutuukamu twagala tulitambuze tutya abaganda baali bakana baali bangi nebyo byasigaira mubyetubatwogerako mu episode eziise batunulire nayenze njagala mu nyingo ya namba musanvu eyo nga bwendirooya yagamba nti wishalredress all the errors committed by the past regime njagala asitula ennyingo eyo agiteeke ku lunaku lwe yali alayira mu kinala mu mukaaga yagamba nti this is not a mere change of gods but it is a fundamental change mbuuza ebbanga lyonna okuva bwe yayogera ekigambo ekyo kinana mu mukaaga mpaka bbiri abiri mu gumu waliwo kye tuyita fundamental change oba it was just a mere change of gods kubanga ennyingo nnamba musanvu ennyonnyola kyonna ne kiggwayo ku ebyeggwanga lyebyetaaga hmm. politicaly socialy economicaly religiously n'ebisigalidde mu activities z'eggwanga byali linyonyola ekyo kyonna nekyetaaga okukolebwa nekiba nga kiweddeyo kaakati nze bwe namutunuulidde nga agamba nti tamanyanga bumeme eri nti n'obunyazi mwebuli nalabye nga ate ye kennyini yatwefuulidde hmm. naye obulumi bwe yafunye enjagala abutunuulire n'abaganda bali badde mubatunuulire ensonga ene era bagitegere mu buufu bwayo ekigambo bw'otunulira owen fosdam yatandika mwaka olukumenda mwatano mwogu mpaka mwaka olukumenda mwatano mwesatu nfuna bulungi bwemala okuggwa batunulya owekitiibwa muteesa bateeseganya naye munteeseganya butya bwe bagenda ofuna muddamu kubanga bungeza yali egitaddewo esapulayinga amasanyalaze agagenda e kenya kubanga kenya yali emaze otunulibwa mubwabyo nga ya industrial area hmm. wabula wano twali ku bulimi nabusomi obwonfuna bulungi obulimi bulunzi n'okusoma education Absolutely. kati industrialization yali esituliddwa nga ejja kuba kenya bungeza nekisalawo teke ku kiira ekyo essewo ddamu egabanye amasanyalaze naye ekyomunda ekyaliwo emabega ate bamuseveni kyebatayogedde n'abakulembeze abayitawo emabega waakyo lwaki mwaka 153 kabaka yawaŋŋangusibwa ng'ogjeeko factors endala baamuwaŋŋangusa okusinza ku ndagano bwe yali ajagala ekolebwe ey'amasanyalaze nga yitakkiriza mu nkola ya kinyazi governor Cohen namutwala n'ebirala ebyali bigattiddwako naye percentage mwekyo bw'osoma endagaano y'olukumulenda mu ataano mu esatu yakolebwa nga lukumulenda ataano mu gumu ku ataano mu esatu yakolebwa nga eraga nti ssaabasajja kabaka yasaba nti amasannyalaze gano bwemuba mugamba nti gagenda kukolebwa nze gwe bayita kabona saabataka nze nanyini ttaka eyo mugenda okukola eki daamu eyo ekiyira nabagaana nti amasanyaze nesenze mugenda otteekamu sizigaana naye tujja tuteekawo emyaka kumi okuva mu mwaka lumwenda muatano mwesatu ddamu lweguddwawo mutwale emyaka kumi mwesasula esente zammwe zigenda okuva mu jjo tujja sinzira ku ndagaano eyo nga wayisa emyaka kumi buganda etwale pasente gyayo ya 65 nga mmwe abazungu mutwale 35 pasenti hmm. kuba nze nanyini ttaka nze nanyini mazzi byonna endagaano eyo ne bakkiriza nti 65 pasenti ejjasasulwa buganda era ejja kudda mmengo naye bwe natunulidde museveni nga ye alaga nti alina obulumi ng'ate baganda be batabani be baana beera musaayigo gwe guli mu kintu ekyo kubanga ye yennannyini kussaako mukono ku ezo gavument agencies ennene owulira behind the back ebyo bibye <laughs> ebyo tebikwata ku ggwanga bw'aba ayomba hmm. kati kyenjagalamu kyekiriwa atunuulire obulumi buganda bweyisemu nga tewebwa pasentegi yaayo okuva lw'omuzungu etwala emyaka ekkumi egyo nammwe wemutuukidde muyinza ga temukwatangadde singi ekikumi n'eki ne mukiwa buwaganda oba mmengo kakati gwe bwoba olina obulumi abwo naye ngaate obulumi bwakutusiddwako baana bo era mu ekyo simanyi nti obulumi obwo bulaga nti gwe ofiirira ggwanga oba pasente gye gyoteekeddwa kufuna ku masannyalaze ago nga ggwe sekinoomu naye bwoga nti olumi lwa baganda oba bannayuganda ekyo ndaba nga wabadde olimbamukko lwaki ebbanga lyonna kyetwita abamirongooti abamasimu bano babbye bannayuganda mu data ne airtime ekitabanga nawo mu nsi hmm. era kyekimu kukitongole kyewayitamu mu ebyo ebitongole ebikulu ebikumi bannayuganda nga baavu ekitongole ekyokubiri muoyise ge masanyalaze tewabangawo bbanga lyonna bwe tubadde tutambulira amasanyalaze ago gaweezeza ku mwana wa muntu mu uganda kakati bwe nalabye nga hisexens avuddeyo ng'ayomba abamubba abamidomeni abo babbe nnyo yabuzeko bategeeza kubeera krokusi oba omufuna bulungi nalabye nga tewabaddewo kisa mu mbeera yonna mubyadde byaddayogera era temuli mubulumi bwonna okugjako obulumi nga buddamu ye n'abenjuyo okumulimbira awo nga pasentage maybe yetatuuka naye buganda pasentage yao tegifuna nko mu ndagaano zaayo mu ebyo byemwakkiziganya nakisekabaka daudi muteesa bwe yakakiriza n'omuzungu n'abakyala bateekewo ddaamu eyo essente ezo mulizisasula ddi gwe bweoba wawulidde bulumi nga bakunyaze baganda bo ate nga batabani baabamu bewassaamu ate buganda bulumi ki bwerina nga tefunanga pasenteji yaayo kuviaddamu a5mes onfuna bulungi kale mu ekyo kyabaddewo bwe natunudde ngaayogera ku nsonga eyo nze saajira byemu kyamagezi kisinga kukw ekyo kugamba nti temulimu mulamwa bw'aba ayogera ku bintu byonna ebyobunyazi entayali bw'otunda ekitongole kya gulikalica kibbi bubbi twatandika ne nads n'agijjawo jjo lyabulamu wano naga nti nads nzibi naleeta operation wesecreation yakyusa bukyusa bakuumi teyakyusa nkola <laughs> ebyo byonna byonna nga ayagala bitunulya mu kisaa kinakuna mukyezo nekine kya securing yo future addeyo atunulira ennyingo namba musanvu eri mu nrm redressing all the errors committed by the pass regim tukyusa tutya embeera edde mu nteeko nga bannayuganda basobola okujeyagaliramu ye abaffe tuddamu kubuuza batya era butya bannayuganda nfuga ki gye baali badde beetaaga okusinga entegeerayo nga gwomu naye bwogamba nti ekyokka kiwatunda ekyamasanyalaze njagala kukutegezayo excense nga chairman wa nrm hmm. ekibiina mwe tuva tewaliwo mulamwa ebitundu kyenda mwenda ku buli kikumi mu nfugayo era gwoba otunulidde omumeme yokka nti ewali obuzibu ne revenu tunulayo tunulako mu bamasimu uganda telecom ogezeeko otunuleko mu e, agulikalica bwogenda mu byobulamu eyo kiso saagana kutunula nayo so nga ate gwe ebbanga lyonna obadde oyagala otukuumira mu bwavu olwaliro okuvaayo ku tekunaba kubeera jajimenti ntuufu nti kyogoba tukitegeera ekyo kikyali mu ggwe kubanga wali badde oyogera ekyo nga ne action ziwe eziri nga bwebaggalire naye ekyokuddawo okugaa nti olinaku kyewayogedde nze sekirabye mu makulu yadde okugjako nti omugabo gwe bakutere ku mmeeza naawe gwonaotwala nga gugwo so si kulwa bannauganda ekyo bwekityo bwekyabadde mu analysis eyange okay. kikirungi nnyo ate nga eh, speech yemu eh, oba ogirabeko bulungi naddamu n'agamba nti ekyemwewunyisiza nti abanarwanda bajudde nnyo mu buganda akadoka statement mhm. yako yagambye atya yagambye nti nno kampala yonna ejjuddemu banarwanda abaganda bajuddemu abanarwanda mu speech yemu gyabaddeyabadde ayogera saakalabye kuba naali kawadde ebirowoozo bingi <laughs> kale naye nga sigana kwogerako naye kyeyabadde ategeeza kyesaalimyetetwakitegedde bulungi awo ye ebbanga lyonna bali takimanyanga nti baganda be bajjudde mu kibuga kampala mubanyaza ettaka n'okubba propati za buganda wali asinga omunalwanda era byavudde ku ttaka era ngaayogerak bw'aba ayogerako ekyo nti abanalwanda bajjudde mu kibuga kampala ani yabaleeta si ye eyabassa mu constitution yani yeye ye. kakati ebyo yebuuzaako oyo tumuleke <laughs> tumuleke Ah, we osomi kwanza fumwe bale kutwagala keep subscribing ku channel keep subscribing ku facebook amune ku twitter handle tuchaliwo nga um, kubawereza no mukuru honorable jakan honorable yes omanyi uh, recently uh, koka sene bade ya nrm mm. awamune no mm. nupo i don't know It's about politics tukiyita tutya ojja tutangazamuko hmm. museveni wafu baba nga inayo uh, state address mm. in opposition efuna state address mm. bagenda mu cocas nawo nga bagendamu ku mu cocas mm. oba tuli mu nsi kikaki bonna batuvuga speed ekintu kyetuteekeddwa okumanya ebbanga lyonna tetunnafuna mukulembeze ali wase mu ggwanga uganda mm. ekyo kyo nkiddamu era nkibategeeza mwe abantu n'olidde era abandaba banna flashlight channel ne bannayuganda bannange eggwanga uganda okuva twafuna obwetwaze tetufunanga mukulembeze ali wase taliiwo ebbanga lyonna tuteekeddwa kkoppaganamu ebyo bye tuweereza oba kuvuganya mu nvuganya etalina makulu era etazimba tuteekeddwa kuvuganya kusinziza ku ggwanga libanjaki eggwanga lyagala ki irrespective ng'otunuulidde ikonome yaalyo lizitowa ki lyalibadde liteekeddwa kubeera wa naye okuvuganya kw'ebirowoozo muffe nga tutunulidde bya bya bufuzi ate nga tutunulidde nnyo element ya political parties ebyobufuzi twalibadde tulowooza bantu n'eggwanga ekitaliiwo abakulembeze bonna abazize bwe tutunuddeko olwaleero gwe nyini omukulu n'omutandaba tebannabaamu mwaganya gwonna gusobola kusitula ggwanga uganda tewali balowooza bibiina kubba byebintu ebyo gwe bweŋŋamba nti nrm yayise cocas forever since 1986 cocas zituuziddwa ziyambye eki era zivuddemu ki nothing at all okugjako obulumi naye ebizibu babyogerako bingi ekyokulabirako museveni yakajja amanye nti bumeme babbi ye ebbanga lyonna abadde afugaki bwabanga sikwewuguusamu ebbanga lyonna yavayo nayogera ku bantu poliisi abalamuzi abamagye wuyo ebitongole byonna nabitunulamu naga nti bali banguzi nakirekaawo bwatyo ngaawuuta supu eh, eh, eh. kasupu kano kantuuse <laughs> bwati bwe yatukola naye ekibuuzo bwe kiri gwobiraba oti ali eyo ng'ogjeeko okuteekawo omukwano gwatwagala museveni agende tulinawo gwe tutaddewo aliwase kyenkana ki mu ggwanga lyeraasitudde kyenkana ki birowoozo ki byaleese ebyo binaasitwa dokita heebwa mu bwa dokita bwe ne bisulajjakana mu busomi bwe bwonna kyali ne bireeta ate profesa omulala ne bireeta n'owa wansi nga tusobola okwenyumiriza mu ggwanga ffenna kyenkanyi hmm. nga buli omu musiteeke mwali mwateekeddwa okutambulira eggwanga museveni ebbanga lyonna lyalifuze emyaka asatu mu etaano toyawula yasoma n'ataasoma ate nga bangi abatasomye nga bakozesezza baasoma tuli opposite nekw ebyo biteekeddwa okuba mu ggwanga uganda kakati ate opposition bwejja ate ebikolwa byayo bikoppa bayise ba opposition bannaabwe bonna bwe batunula twaire esigala yeemu mbuuza omugaso gw'ebyo ogwa opposition guliridda waawo mba sigulaba kokasi mwaziise simanyi byabaddeyo oba butunatunuddemu ebyo bwe babeerayo nti babayise namwe ne muyita muteesa ku biki era ebigwana ggwanga okuwulira tusunuulire era bwe tuliba bakugattako nga tumaze okulayiza kwa paalamenti ngaemaze okubukalawo tulabe opposition n'abaka bayekinanamu abasatu abali mu paalamenti bagenda kuvaamu mwasi ki olwaliro nnapu yajja n'amaanyi ne vaibu nga nnene ekirungi kubanga ebyobufuzi bwe bitubeera mu kwezimba kuteekeddwa okutambula naye mbuuza ekisanja kino ng'ate mu kiri ekyaliko mubadde mu paalamenti nemutekawo nensasagereeta okulwana okulinnya ku mmeezi entukuvu hmm. olwaleero muwezi omuwendo nga mweguli wanaabaawo okussaawo amagezi mu ebyo byetagisibwa okuwakanya gavumenti policies ezitategerekeka nemukkiriza ne gavumenti policies ezezizze nga zirimu omulamwa nemuteekawo ennongoosereza bannayuganda basobole okuganyulwa neggwanga okusinga okukeera enkya ntitwatudde mu kokasi mu nninda enzija bwe tunaatuukayo kamawaffe ajja kulongoosa <laughs> oba nfuna bulungi dokita kale awo tukyabulamu abakulembeze kubanga kino kitubalya bobi wine nti bobi wine yatuuka dda mu ntebe tubala kwaba bazze nga bapulezidenti ebbanga lyona nali njawulamu wekitiibwa muteesa kubanga oyo yajja lufumu ngaali seremoniyo mu kugulawo kintu naye abasigalidde bonna tetunaba kufunayo mukulembeze abadde wase kabe museveni tabadde ate yatuyiyeeyo nnyo mwe bibadde bimusuubirwamu kasita yakulembeza amawanga n'atunuulira amadiini n'atunuulira emikwano n'atatunuulira individual met in a straight manner tuteekeddwa kutambula tutya n'atunuulira ate obubbi ng'ate ye mukwano gwe n'enguzi kubanga ebibiri oba oyogera ku museveni nguzi na bunyazi mu gavumenti kaakati bwe tugenda birongoosa tutya ajja ateekwa okuba nga ataddewo omumuli nekkuba erirabika nga n'ebirowoozo bye bw'abiteeka mu bantu bigulibwa ne bisembebwa mu nsembe ennuŋŋamu byetaagamu okwebuuza n'okuleeta empola abaffe n'obugumiikiriza kikulu mwe byetugoberera naye sinnabawo obugumiikiriza mwabo bagoba ne gwe bagoba talina bugumiikiriza kati ababiri amaddu ne gwagoba mangi ne gwe bagoba amaddu gakyali maki tunayawula tutya kwabo nti nanajja ebikolwa bye tebigenda kufaanagana aliko ng'ebintu tebitadde mu buwandiike abasomi bangi era abayivu bangi batunulira nnyo ebintu ebitambulira mu mpapula bayivu bangi abakulunda analysis ku ggwanga lyabwe ba economists bwe batunulira eggwanga bwe liri balitegeera naye awo bwe tunaa tetuvuddeeyo eno kokasi yatudde neeno yatudde amakulu nga mulinga abavuganya mmwe nga ababiri emitwe ebiri gwe bwokola ki naye nja kukola kino ebyo tebizimba ggwanga tutunulire eggwanga nga bobiwaini wali badde ayogera mu ggwanga emirundi esatu mu mwaka okuvaayo kwe kwali badde wase nga kuli genuwini naga okusinza ku gavumenti bwetamudde mumyezi ginesatu ntegeeza abekibiina kyange ekya naapu wano wewabadde ensobi abali mu paalamenti muteese ku nsonga eno neeno neeno fatuwa neeyita hmm. ne baba nga basobola okugoberera ebyo kokasi yabadde tunuulira bayivu ki baalina balooyaz abayinza otunula constitution eyo bituli ki ebirimu abitegeeza ab'ekibiina ki abayingidde mu paalamenti basobole okuteesa ku bituli ebyo egavumenti eyitibwemu esobole okuteekawo ennongoosereza abaffe bwetutunulya mu government agencies ne ministries ezaateekebwawo nsobi ki eziriwo gavumenti etunule mu bintu ebyo birongoose ngaekibiina kino kisobola otutunulira nekibeera ekyebyafaayo ekirabwako naye wano toyinza banenya tebanalayira tulina ba tunulira luvanyuma lwakulayira naye olwokuba oleese kiri ekya cocas to cocas ate ono museveni yayise noono yayise amakulu nebateesa tebikola makulu tebiwa makulu byakyana kito mu ntegera yebyobufuzi awo tukyabula tanabaawo tanabaawo singa kigwanidde nga tusobola okusomesa qualities of a good president. A good president. Mm. Gwanga Uganda gwe lyetaaga mm. ate tutunza tutwalira ke saawa bbiri era ogwo omusomo gutegeke mbalage qualities mwe bitunuulidde nga tufollowinga ki era tugoba ki tebanina banakubirowoozaako yadde 2 percent naye oli akaana njagala kubeera n'aliyo akyakaana njagala kusigalawo naye nga kubiyita nakola 2 percent ewera ku gwanga uganda kale awo tugwanidde okubanga twetunulamu nga n'abantu tubaleeta bwe tubasembeza n'ebirowoozo bwe tuba tubibassaamu twali badde tutambula tutya naye bonna be tulina tetulina aliwase ah, oh, oh, pointi yemu nga tukyaliwo ah, omu ku bakulembeze mu security mm. yagambye nti mwonna aba planning okututeganya kuno okulayira lwaki nabo benyini mbwena kitutinze ngaomuntu kisobola okujula okukodobwa museveni obuyitiridde <laughs> kubanga nabo abamu bakola nabo abamu beryankuta nga batekomuterawo dika oyo oba nebyo butagwawo hmm. nga sekyuta enyini yewandikidde ebipapula ebyo hmm. ebereko bwebijjamu omwaganya lwaki njogedde akantu ako nojukirako nomumwaka 198 nga maze okuta okulonda waliwo gwenja okusirikira amannya naye nga balinga basatu bana abawandika ku muzeeyi agi nadduli meeja nti yegasse neyitongwa basule gavumenti ya museveni era bawandika emikumbe gyebbaluwa mingi ne ripooti nga bamaze ozituulira ku miteteme ne bagiwandika ne bagiweereza museveni nti nadduli yagala kulyamulukwe ofuna bulungi yes, amawulire ago egatuuka ewamuzeeyi nadduli omugenzi sentamu yali abirimu n'abasigadde abaffe bamukaddanyira wanewo obulenzi webali bareptinanti n'olwaliro emisaala bakyagirya abaavaamu ebigambo ebyo nga bamusiba ku mutwe gw'oli otutegeeza museveni nti oyo yegase ku itongwa n'amutegeeza nti njagala ojje ngaomuntu omukulu museveni n'anaabaamu amagezi otunuulire ensonga kikyajja kikulu bwe babanga bakugamba eddala nti ndi naitongwa nga naabo bakakasizza ne bakutunuuliza neebwe obuufu ne bakulaga n'ebitundu bwe tubadde gwe tuukayo bagambe njagala mundaga eitongwa yaliwa ne bebadde bateesako byebiriwa n'ebifo bye tubadde tuli mwe twamwegattirako naye bujulizi bugenda okujja ne buvaayo ekintu kyabaddira naye owekitiibwa nnaddula ebigambo byamugamba byembadde njagalamu Hmm. n'amutegeeza nti nze bwe nkutunuulira abaana abo bayiyiza ebigambo bingi okuteekawo kubamu ku ffe be wajja nabo lwa bukodo bwo gwe mukono gwo kuba mukodo naye bwe batunuulidde bute bayinza okukubbako ensimbi balina kuwaayiriza abo be wajja nabo n'okuteekawo sente for research okukakasa nti basobola okufuna ku ssente ezo hmm. naye obukodo bwo bw'otaasumule ku mukono gw'okubawa ku nsimbi bangi bagenda okukuttisa nga si batuufu bakutta kitongwa yali aliriddawa eyakwatagana nenadduli na wano bwekite bwe kiri basecurity operatives bangi baavu ate bangi tebakwagala era nga baagala ogwe nga baagala bafaanagana ejjakala nadduli yagera obwogezi olwebyo ebyensobi gwe zootakyusa ne bagaa nti obusosoze nabuwalanye oba nfuna bulungi kakati nabino bwebifaanagana oli bwagamba nti twabetegekedde wetegekera otya abantu bo tonetegekera mu agriculture sector nti tewaffe tugenda kuleeta bitractors kinaana oba kikumi nga buli gombola tujuwa tractors amakumi abiri mu ttaano tutadde obuwumbi butaano bwakwewola kwabo balimi mukuteekawo obulimi okuteekawo eddagala lifuyira n'okuteekawo kw'ebirime byabwe baagala twakita okugula amafuta balime ku lulagi sikeero hmm. onyumya byakwetegekera kukuba miggo abo bokulembera tonna sawuna system kutunuulira nsubiiki awo gavumenti eteekwa kusooka kweyazangayo kennyini neryokwetegeeza abantu naye abalinga abo nze siba mu gavumenti nofumayo statement mukupakukako ngaolinga zze nga emidiga zibafuyidde emirere <laughs> mba nakutta edda nenkuggalira kubanga gwate abala esensa sagga esinga obunene bulijjo bebakwata ne drone babadde babatwala bati bamala balangirira uh-uh. naawe muteekewo saaki yammwe mutunuulire nti bwetukoze risaaki tukutte bano ne bano we bali mu kintu kino mm. mubakwatireyo mu kimpowooze muteekewo n'emisango egibalaga ne mubufu emuba mubutadde mu kooti obubalaga nti baakola ebintu nga bumunaabuteeka mu bantu bajja kubutwala era babukkirize than okere nchanga operative mukuru nakalema gwovuddeyo n'oyogera ebyo tubeetegekedde era tubamanyi ogwo muzannyo gwa kyana kito nnyo mubaba boofu mm. entegeera nto eggwanga erikuze teribeeramu ebyo keera nkyano tuna essaawa yaleero ngaokyasanga omujasa atambula ku street ng'ayambadde uniform intelligence eyo bwetyo bwekuwa gye bali abakesi baba wansi abatambala uniform netteka lyaliise nga teri mujasye nafuluma balak singa mwadde livu nafulumira mu uniform naye nebataya nebatuuka abetulina be bannakale masikiriiki abavaayo nebayogera ebyo byekyana ekito sente ze bakubalako netebanabakuvaamu kyamagezi kiyinza kukuzimba naye mukwano gy atebeera bweoyagala naye bino tuteekeddwa bijjawo tutya kyentegeddwa bubategeeza kiri kimu tukkirize oba tugaane eggwanga terinaba kubulukkiramu abo basobole okutereeza bintu ebyo nga tukyali mu nteekateeka zakuddaawo abaganda tebajja kube bati kabaka tajja kuba kino bwe bino bwe biti <laughs> tetujja kuba wattaka nga tukyali mu ntaleezo ezekyana ekito hmm. tosuubireyo mukulembeze agenda kujja kutereeza ggwanga nga bakyalina endowooza eyo eggwanga lyaffe nna wamu naye keeke teyinza kwenkanankana buganda tesobola kwenkanankana kalamojja it is impossible tetusobola kubeera ku siteeke yeemu tulina okufuna variances yes wano amawanga agasinga obunene buganda busoga bunyolo tetuyinza kwenkanankana ate buli busiteeke busigadde butono engabana ya keeka eyawukane n'ebyamawanga tubyejjemu twejjemu bino twejjemu biri ne bwotunulira abo nti twetegese era naffe tubalindiridde ng'omanya bwebananyini kukitegeka beebo bennyini teriyo kirala tebaagala ntalo kuggwa webaliira nga omucomo guggwawo balina okutekakotaddo balina kukipingwa ngaeyakoba mbuyagaki efuuwo bekomonta balina okukuma akakandako nga kaaka kale kwegendeza kutekeddwa kubeera kunene ne museveni obutapakukira abo bakwate abaana baffe nabanga abasiba nga tebabatunuddeemu hmm. omukono gwe mukodo nnyo ayinza osinzira ku ekyo ate n'ebyo okuggwaawo sinakindi obanga kye bwaba tabifuddeeko ngaye kenyini yabyagala bibe bityo aha ah. nkifunye ssebo era ndooza nama abatuliza ate abatulaba mukitegedde kyetuliko kintu kikulu nnyo twa tugeza mukolako analysis ku speech ali ya president museveni mwezi ensonga abamu kuffe abali down to earth abali wansi mm. abamu abali bulaaya abatakimanya mm. nga bibyo ebiri mukutambula kakati n'olwensonga eyo nga tunatera okuwumbawumba mu program yaffe olunaku olwaleero mm. mukulu hunan uganda ye yensi eyitibwa pal of africa mm-hmm. ate uganda ye yensi mm. abafirika kebayigirako some issues mm. era mbadde nsaba naffe tufunemu some issues zetulina okuyigira ku nsi zaffe ezituliranye mm-hmm. ensi zezino wammanga mm. wali ekintu ekyagwako eri mu nsi ya chali era mu kiseera kyombadde tesaakulaba wali tuli mu kuanalysis naye nga kyekiba kisemba kuprogama efunaku olwaleero nti chadi yagwamu ennabe mm. president agenza ku front ne bamusaanyaawo mm-hmm. ekintu ekyo bwokitunule bwokipimapimamu mu uganda bisobola okutuukawo ekintu kimuteekeddwa okumanya bannabyabufuzi bannange ne bannabuganda bannayuganda okutwalira awamu nga mu buyungu eritugattira awamu ebyobufuzi byonna bifaanagana naye ate okufaanagana kwabyo biri waggulu mu kufaanagana okwo naye ate wansi tetukwatagana onfuna bulungi ekyabadde mu kyadi mm. mu uganda nga buganda ekyali wansi era n'obugumiikiza bwayo ebyo tobisuubira si kyangu kyakeera nkya nti abennoosi be beekalakaasizza buganda neegoberera esooka kubuuza ebinayonooneka bigwawa <laughs> abaffe wetuyingirayo mugabo ki gwe tujjayo eyo ye mm. buganda n'ebibuuzo byayo northern region bwe baabatta ennyo mu lutalo olwali ekapera byongo olwali olw'amaanyi mm. baasaba nnyo nti bakutuke ku kigambo uganda naye ekibuuzo kyava owekitiibwa nadduli nga bamaze okimutegeeza ekintu ekyo n'ababuuza nti nga buganda teyasaba kwekutulako obote bwe yatutta ennyo ng'ate nekibiina kyamawanga amagatte kyaliwo ekiri ekya united nations baakolawo ki lwaki mwe musaba mugende buganda n'esigala nga weeri kakati bw'okyusa entegeera eyo n'ogiziza olwaleero wano mu ggwanga eryaffe n'okoppa ekyali mu kyali nekisobola okutuukawo ekya uganda kisobola okujja naye nga si kkubo lyerimu naye nga tekigaana nti nekiri kisobola otuuka eno oba nfuna bulungi hmm. omugga oguli ewa neiba tegukuba ngo yawala oba nfuna bulungi kakati nakino bwekifaanagana njagala obbategeeza nti mu buganda wano entegera y'ebyobufuzi ekyali wala mumawanga g'abaddugavu agatwetoolodde kyovula tukyasobodde kukuuma hisexen the president mu kutunyigiriza okungi nga tubadde tukyaliwo nga tuli balamu naye nga tukyamutunuliga nti soka muleke tulabe wanakyusa takyuse naye akabasa bwe kalijja nga naye kalindiridde kubanga ekigambo kino kyali kyava mukamwaka edirect nti kotapin ejja nanyondo ate efuluma nanyondo abaganda bwe baddamu tukinnaga nti kaseera tugjemu kotapini bwe balisalawo kota pini yejja kufulumamu oba nfuna bulungi kale ebiri mu kyadi bisobola otunulwako ngaebyokulabirako naye si kyangu mu byobufuzi nga nenkula yaffe eyobuwangwa tekwatagana naya kyadi namba tu mu nzikiriza e, naye ereeta entalo n'okwakula kwazo enzikiriza ya kyadi oba tekwatagana na nzikiriza eri mu uganda wano era nakyo kireeta enjawulo nga nnene ebibiina byebyobufuzi ebyaffe we tubizimbye bwe bitunuuliddwamu ne chad bwe bitunuuliddwa nabyo birinamu enjawulo keera ncyaga nti muhoozi yasse museveni mbu naye abeere ku ntebe afuge ekyo mu buganda si kyangu kyatunulako ngaekyangu ne baddiko nti kati yo yasse kitaawe ajja kuba mulungi tumugoberere waapi eyo entege ate mu buganda wano teriiwo mu butegeevu bwaffe ebyo tebiriimu kale mu byo saagala tutunulye nti chadi kyekyokulabirako ekyamaanyi kwetuyinza osinziza ku museveni museveni naye alivunaana lulwe mu ggwanga uganda kwebiri balimuvunaanibwa naye nga tekigaana kutunula ku biri ebiri eri nemwetegeeza nemuga nti hmm. nga bulaba ebiri naawe ensobi eziri wano gezaako okutereeza ate temufuna bubenje bwe bumu ekyo kyekikulu so mikono gyaffe mwinna tweyanza tweyanzege mwebale kutwagala ate mwebale kwekumira ku mpewo zaffe the flashlight channel awamu wetokwe n'omukulu suleiman jakana mukulu mbadde nsaba mu byonna byoyogedde mm. naddala ebiri ku purezidenti w'eggwanga mm. awamu ne gladiata ne tutimu ye baweko way forward naddala ku kyo okulayira what will be the way forward twamagezi ki tugende kololo ekintu kyokulayira kyenjagala okutegeeza tewaliwo maanyi gonna gayinza kulemesa kulayira government opposition akyokubina kitaddeko essira ddene nga nawulidde statement yonna eva mu pulezidenti wa naapu mukulu wange bobi wine tannayogera kigambo kyonna akyasirikidde awo lwaki nze mbanjogera aa ah, nze naalindaku ekyo kiva mu ye eh. nga yaga nti atagenda kulayira naye tanakyogera bwaba talinakyogera wano mba ku byoya byanswa mba ndi ku byoya byanswa kale abali eyo saaga ate mutwale byange nti byebisembyeyo hmm. naye okuteesa okwa munaku kusobola okusubeerayo kuba muyinza okubanga mu lusirika lwammwe gye muli gye mubyogera gye tutatuula hmm. nolwenalemu nebabyogera eyo jakana naddu gyatatuula naye nze nninda kiguddewo nakirabiddwako ekifuusa judicial notice kwenina otuteeka obuufu bwange nti awo tukutte kkubo kyamu naye ngaokulayira ngaotwatunuulidde awo nze ate amagezi gempa gagamba nti twali badde tuddemu tetunuulira eggwanga nga ensirika za bobwani zaayita zitendeka baana bali bali mu palamenti orientation yiye butya bwe tuyinza okukuba ensonga enfu butya bwe tuwagira ensonga ennamu ate etaliyo tugiteekayo tutya mu palamenti nesobola okugobererwa nga bwe tumulinda dde 2 26 bw'alibanga akyali mulamu osobola okugamba nti addamuayo yesimbewo okuvuganya ku ntebe yobwa pulezidenti ate ago ge magezi genabadde ntunuulira agasobola okugatta eggwanga neritambula nonti nesalire tetajja kulayira ebyo tebiri mu makulu kyogedde kituufu nnyo era pointi yemu eh, wiiki eno ekyatwewunyisiza nga yakatandika twabadde hmm. n'okuziika kw'omugenzi kagolo munnamawulire hmm. ayakubibwa amasasi mhm. kakati webuuza eyakuba amasasi muserikale mm. gavumenti en ekitta abantu mu sitayire eyo kina locomotive nange oba which kind of the nation awe mukutta abantu eno drone ziwamba ena amasasi gayindi ekintu ekisooka kyensobola okutegeeza balina flashlit kyano nti ebbanga lyonna bwetutadde mu katonda teri mukulembeze agenda kujja atagenda kutta <laughs> biiti nti ensi ezakulaakulana biiti ensi ezikyali wansi hmm. wabula lweti ki kwe tuttira era nsonga ki naye ekyokugamba nti okutta tulina omukulembeze ajja nti tajja kutta that is impossible era temusuubirayo omukulembeze yenna agenda okujjanga wakkakeeka naye okutta kwe kweteekeddwa kutunuulibwamu kutya era kugwanidde kutya nabwe ekitonze bwe ntunira amerika ekuze nga batta george froid mu nsonga z'obusosoze ne batakitwala ne babeeraawo naye nga ekyayamba mu kyo ekyalema okugamba nti sati zino zisobola okwekutulako ngazzo ate ye muzungu yennyini okukeera enkya nawanika ekipande ekiga nti black life matters hmm. oba nfuna bulungi hmm. singa bakireka nga muddugavu yekka yawanisa ebipande gwali badde ate gubulasala baali badde states ezabaddugavu zonna zisaba zikutuke ku kigambo united states basigale nga betwala ekyo kyebalirindirira era baba bakyatunuya obusosoze mu nkola eyo ezo state zirindire okwekutulako zo zokka kaakati bwe tudda ku kigambo ggwanga uganda abakulembeze baffe babadde webali naye ebbanga lyonna atabadde ku birowoozo bye ngaabe bikyamu oba bituufu oyo aba mulabe we nolyaga nti mazima ddala tali kulwaffe ye mulabe waffe museveni omulabe we yoyo amwogerako nga ajjakana nadduli nti aa awo wookutte wafu ate bano abaana abasigalidde bannamawulire mbadde ndaba ku tivi okwo ku nteeseganya za poliisi nti baatudde ensonga z'abamawulire bazitunuddemu zibadde tezinnaba kugwa gwe basse mu ki munnamawulire mbuuza bagenda vayo boogere ki ku ekyo ng'ate enteeseganya zibadde zikyatambula mu bba te waliwo yasse munnamawulire waliyo emabe gaayagala entalo zibeewo nga tagwa wa bobi wine tagwa wa museveni yasse omuntu oyo nakyo kisoboka mu pasipekitive eyo mm. ye ngaayagaluta lubeewo olwa interests ezize naga nti buli advantage egwatuteeka ogikozesa natta kagolo ne muganda kuba nawulire nti nomulala ne muganda naye baamuse hmm. ne baga nti ah, abo tubajjewo olwakuteekawo ensasage wakati webyenteeseganya ezitambula bisobola okubaayo naataba museveni mububiibwe ne mukitundu yanga siyeye ate naataba bobi wayini naye ngaate waliwo thadi paty emabega ayagala okukola ensonga eyo nembyobufuzi ekyo gyekiri naye nga kyentukako kyekiriwa his excellent president alina omwaganya munene ate n'omulimu munene ogw'okuyimiriza ebikolwa ebyo ebyakuritisizingibwanga ku mulembe gw'omwani n'abote abantu ababiri amini n'obote batta nnyo naye ate ogwono guyitiridde okukola masaka ezitalina makulu kakati ateekeddwa okuvaayo n'amaanyi n'engalo ez'amaanyi okusobola okuyimiriza ekintu ekyo eitha nga yeyambye bajasiba abakadde n'abakozesa nga bwe yabakozesa nga olutalo lwa koni lulemye n'ayita baluwero boys naga nti mujje era lutalo tulwekakasa nti lwaweza na mwezi nga maze okufufugaza gwe tuyita kone nakino mu mpisa eriwo addemu akosa etactics ze zimu ze yakozesa mu kwagala okuwamba n'okuwangula olutalo luno addemu azikozese mu kusobola okuwangula ebikolwa bino okuzimba kw'omukwano kutandike atunulire amawanga mu ntabika yaago atunulire amadiini mu nambika yaago aleme kuteekawa ate interest za zikendeeze naye wano ekigambo ekyokutta teri gavumenti egenda kujja egenda kugamba nti ejja kwewala okutta kubanga mulimu abagwana nga bo bennyini befudde lavirage oba okkera enkya nga befudde collateral damage eri gavumenti oba nfuna bulungi mm -hmm. taba nze nti nze kamwa kwogera nti nfuuka pulezidenti ne bukeera enkya nga byetutegesa ate gwe byoyagala oyonoone ensi ebadde mu mbeera embi tutandisa okukola ebyamagezi gwevudde okujagalira ku sitesikweya genda olime ebintu byetaaga okukolebwa webiri ebyamagezi tutandisa obiteekawo tugjewo enkola yebina terina makulu ntugea nti katwagala buweereza nti ye gwovuddeyo jagaladde aha era awonawe oba weesaddaasimisa nattuku ng'olaba kale mu ebyo gavumenti zonna ezijja okutta kwekuli era mukulindire mu bannayuganda n'abasigadde bannabuganda bannange naye tubuuza okutta okwo mugaso ki ogukulimu era kuzze lwaki so ate okutta okwabo abalabula n'abawa amagezi noga nti abajja kulabula abantu baffe ne mutta abo ate yenzita ya kisiru yakyana kito ate yakikopi kale tutunuliremu ekyo ng'omwaganya his excellent president bwanaaba atadde oluba wansi addemu atunuulire ekyo ekintu okivaawo kitya mu biseerabyo bino ebisigalidde ebyobulamu ne baganda bwesigala mu mirembe nga tebatunuuliddwa bubi kubanga si kyangu kyakkeera mu mbeera uganda mwe tuli kati tutunise ku bitundu nga 75 ku buli kikumi nti okufa kwa museveni tekuyinza kuleka munalwanda nga ayina ayina ekyo kyokkiriza obagaana si kyangu kyakkeera nkya nti museveni afudde omunalwanda yenna okukeera enkya nti agamba nti awo wange tireeta ekyapa kizibu si kyangu kyakukeera nkya munalwanda nga museveni afudde nadda mu gavumenti en okubaako ekifo kyonna kyaweerezaamu si kyangu era si kyakkeera nga kyangu ddala okukeera enkya omunalwanda yenna okusigaza propety oluvannyuma lwo ebyo twetaaga tubirongoose mu kino ekisanja kya sekiwalingyo future sekiwale future for your baganda bo era osikiwalinga efuture olweggwanga lyo osikiwalinga efuture olweggwanga lyabo abalituddemu bannabuganda ne bannauganda kiyinza okutuyamba katonda bampera omukisa babeerawo kiyinza okubuuzibwa maybe sotunulira ku ekyo naye olwaire wandeesemu tt4tat rabadabasta <laughs> eno neeno unakuba nti kuba lwaki tukoze kino ekintu nti mm. bbanga liise nga tetulabagana ate mm. nga ebyokwogerako nga bingi era kyobulamu kyna tufudde nyo netuleeta tukikuba left and right and center era kati wetuli kati tuli mu center tuwumbawumba nekisembayo ekyonaku olwaleero aletwa rebeka kadaga ngaerinnya li mm. bamutwalaganye mm. okyogerako ki bakya bamutwalaganya palamenti olanya oluvanya wagamba naye afuse ensonga naye ate nange kuluno nsimye nnyo abakyala mm. no bali mu kumulwanirira is the only post esigaddeyo ey'omuntu ate ngaemukyala yekka kuba bwofuna eri uh, uh, judiciary waliyo omunene otunula eno uh, mu executive olaba aliyo ate ku parliament ate mukyala yekka yalibaddewo the presidence ani go enebo chogerako ki ekintu kino mubiyise tuze tukyogerako tukize tugaane bwebanga ye system bwezze bayibuli kyegamba nti teri jjinja eriryatuuzibwa ku jjinja eritalinyenyezebwa okubeerawo kwa kadaaga tekyafuuka nti kyalubeerera hmm. nti tajja funayo bamuvuganya nti oba anajjanga musolo kandida ekya ye nga bwe baddewo nga balwanira museveni ajje musolo kandida ekya hmm. naye mu kyo tutunuulira buzito ki bwabadde azitowa eri ekibiina kye ng'ogjeko interest ya museveni nti mbadde nnemerezebwa wano mu ddiiru yange abcd abadde akyali wase okusitandinga okuba sipiika w'eggwanga naye bwe bibanga baabayita ne balemagana nga ne museveni yasaddewo amute n'alagira olulanya ne luli era yolulanya yamuleeta pulezidenti era yamuwa essente muhammadi nsereko baamuwa essente avuganye ku ntebe eyo naye ku luno ng'ebbanga lyonna bwe nakitunuulira mu kalulu kaffe nga kyekyokulabyako kye tulimu bwe baayigganye ennyo gundi luttamaguzi be baaleetera nsereko okugwa aba nrm bo bennyini mu nakaseke eya maserengeta south mambuka maserengeta ago gabeeramuaki magwanjuba amaserengeta kakati kyebakola munakaseke south bakijjanya nnyo ono ne batuuka n'okumusiba abantu ne baga nti mhm. ate bwekuba kuzimba ate tuyinza tuna lutamaguzi nga gwe bakwata batyo newankubadde wopposition eddoboozi libadde liwulikika ekyokubiri oba emirimu gyegiriba tegiriiyo gwamucritisizinga jeja museveni gyegiriwa gwojja oyagala kwongerako otutegeeza nti oyagala kwongerako yes ejja mukamawo gyatulaga gyegiriwa noga nti ku masitaani abiri ogendako n'erimu ku jjembe n'ekiteega hmm. kaŋŋende n'ejjembe lyogera olulimi lw'entegero singa ekiteega <laughs> noga nti aluta maguzi komawo oba nfuna bulungi naye nga basinziza ku mpisa hmm. ezakolebwa mu kalulwako kati ffe bajja kanasemani nadduli batwajja nti tuli batabani ba lutabaalo baatuwangulramu lwa saida bumba oh. singa yakkiza nasitandinga nadda ebbali twali badde tuyitawo olwensonga omukwano mukibiina mukitundu ekyo gwali badde gukyaliwo bagenda kitundu yanga kiinganga gadibengalye jakana teyazembu independent wenalemu era lyajja mukamyufu nebamwabba niwankubadde bamubba era wenalemu nti aa olwaliro katulwanyisa bibiri tukuba ekintu kimu baasi ambuleera ffe ba independent batuleka ne batwerabirira ddala nga teriiyo era bamubantuka ne bamubuuza nti twali tumanyi tuwadde ggwe tewayiseemu kibambi kibi ddala <laughs> kale nabo baneegusizako muneegusa yeemu hmm. kyesaatwala nti kyabulabe kubanga okugwa kwange tekyategeeza nkomerero gyendi akaseera kalituuka katonda nakuba ekkubo naga nti jjakana nadduli kakati saawa yaleero obuweereza bwo mbwetaaga naawe genda oweereze hmm. wendiyitirawo wendiyitirawo era nabalumiriza ne mbategeeza nti ono bw'aba akoze bulungi tekitegeeza nti pate yakwise jangu ovuganye aa twagala biweereza bw'aba wanapu akoze bulungi munakaseka esente omuto wange alimanja sebunya ate ekinziza kiba ki leka ekyo ekifo kibe nti kyafunye omutuufu noonya awalawo n'ojja oba nfuna bulungi kaakati kino bwe tutunulira ekya rebeka kadaaga bw'otunuulira ebikolwa bibadde biriwase okuyimiriza ono nti tojja ne museveni waba yasazewo nti mweyambudde olw'ebigozoba negibadde giriwo naga nti mwenna mugende kakasa nti museveni tali ku kadaaga ali kwolanya kale amaanyi ne vaibu gyowulira aga nti e olanya yazze n'amaanyi ago siga olanya <laughs> oyo museveni kale abali mu paalamenti kyemulina okufaayo ennyo kwe kutunuulira n'okussaawo kw'ebirowoozo essente zeme kuba ziba maaso mudde mutunuulire kikolebwa kitya era ekigwanidde okuyamba omukyalo oyo sipiika kadaaga asobole okudda ku ntebe ekyokubiri naye bw'aba akomyewo kyensaba kisigala kyekimu ave mu kukolera pate mulundi guno atunuulire eggwanga lye n'abantu abalitudde mu paalamenti kubanga badde bayitiriza nnyo okukolera ebibiina ne beerabira ensonga ezo ekyokubibaddemu batunuuliremu abo abazze nga ba opposition bali adressing ennyo obuwayiro bungi obuzze mu ggwanga ne agensi za gavumenti nga paalamenti bwerina omwaganya ku kyo ebirongoosebwa birongoosebwe obuyinza paalamenti erina bungi okusinza ku katundu kayo akakyenda akatundu ka 77 ne 79 obuyinza olina bungi hmm. kakati ekozese maanyi ago eyambeko kumanyi ga his excellent president mu fountain of honor nga tetunuulidde epate naye nga bwekuba kutunulya kadaga nga bamuyuuya manya nti amuyuuya museveni teriyo mulala <laughs> hmm. mm. yakirimu oyo yaba akirimu teriyo mulala hmm, kale dakiika emu ekyo kyamasomero kikomyewo kyekyamasomero byebimu ku bintu ebiteekeddwa okutunuulibwa okutunuulirwa nga biteekwa okuweebwa obudde bungi naye ate era nakyo nga tekyawukana ku kyenakunyonyodde nti atali bobi wine atali museveni twetaaga tutunuulira ennyo intelligensi ya museveni eyo neya bobi wine nga zeegasse mu bo buli omu ku bubwe obwa indipendensi bwe ani ayagala okukozesa advantage wakati waffe bwabanga gyali basobola okumuzuula gati mm, mm, waliyo third party gutanategera ali invisible <laughs> obanga si kyo nga waliwo omukono gwa gavumenti ogutonzeewo invisibility eyo ya third party esobola okukozinga kino yep. oba opposition naye esobola okwongera okukyayisa museveni mu kimu nega nti aa ah, ah, okwokya amasomo kijja kubeera bwe kityo nabyo bisobola okubeerawo naye ate bwe tutunira mu pasentegi yobumwe tuzze tutambulira amasomero gazize gokebwa ku mulembe gwa museveni ebitundu kinana mubitaano ku buli kikumi ngekibigozesa sigategeera bangi obadde bagokya nga babadde bogenda otunula mu bintu ebyomunda mm. essomero libaddemu enkayana nti gundi negundi kyamulesire negundi babadde bakanya essomero eryo nga bagatwala shesinga obunene ekyavuddemu essomero baalyokyeza ate olumu ogasanga nga mwokye nga gavument interest ebadde ebanja ekifo ekyo mm. nemugaana okukkiriza gavumenti ekitwale olugja lutinga essome balyokyeza bwotunuulira paaka yadi ebbanga lye bajokyereza yeah. nga bwotuna ba bisinesi meni abali abaagala okutwala ebifo ebyo yeah. balwanira kifo lwaki temuvaawo ne bayokya bisinesi nemugwa aba nemujja nemuwogana nammwe ne babookya nemugwa <laughs> genda okujja kuti nti aba neetulemeddwa yeah. akitutto ogenda ovuvaayo nti ate haamu ye yazimbye wano kale ebintu ngaebyo nebyetaaga okujjanga bitunulwamu ggwanga okutunulira sad party ki eri wakati abwe bata eriwo sad party ekyo tujja kisa ku gavumenti wewaawo tetugenda kusukkawo banaffe tuyaliza tuyanze mwebale kwekumira ku mpe mwebale kutwaga mwebale enyo tusimira ddala all our friends all over the globe in london uk uh, those people in vancouver france italy jamaica south africa australia australia um, South Sudan naona okumirano mu Kenya omu Rwanda South Sudan Tanzania We love you so, so much. Thank you so much for loving us and thank you so much for watching our programs and thank you so much for sharing and appreciate for subscribing on our programs every day, every day and every day. Here we are with our Honorable Jakana Suleimani. Msajja notumwagala nnyo kwebigamba ebivaamu azimba eggwanga abamu amaddo bwakatikkiro naye bannange singa tulonda katikkiro ndowooza kunagenda kkali kuba advice nekomeza musindike asaana bakatikkiro ebigambo ebivamu yesu kuba bizimba bizimba bakaka ba buganda lwaki tetuva ono akumatakumira mpeera mweraba